मेरा नाम साजिद हुसैन मंगश है मैं एक फोटोग्राफर हूँ मैंने एक स्टूडियो बनाया है जिसका नाम संजू स्टूडियो है जिसमें advertiser making video recording photoshoot और म्यूजिक रिकॉर्डिंग का काम होगा सर क्या वजह है आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं जी हाँ आज मेरे स्टूडियो का अफ्ताह हुआ है पीछे जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो इसी लम्हे की है आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी शुक्रिया सर मेरा नाम उजमा है मैं एक सिंगर हूँ क्या आप अपने स्टूडियो में मेरा गाना रे, रिकॉर्ड करना पसंद करेंगे क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है आप गाना शुरू करें वाइलन वाइलन बहुत आला आपने बहुत अच्छा गाना गाया है बहुत बहुत मुबारक हो आप एक अच्छी और प्रोफेशनल सिंगर बन सकती है हो शुक्रिया सर क्या आप मुझे दोबारा गाना गाने का मौका देंगे और क्यों नहीं ये स्टूडियो आप ही लोगों के लिए खोला गया है आप यहाँ आई हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आईना भी आते रहना अच्छा सर अब मैं इजाज़त चाहती हूँ ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज आप प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी मैं अपने तमाम नाजरन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस अफ्ताही तकरीब में शिरकत की बिलखसूस अपने चचाजाद भाई महमद शकील बंगश हमाद बंगेश आगा नासिर हुसैन अली कबीर भाई आरिफ भाई सजाद भाई फारूक भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच